Tutustutaan hiukan Exceliin. Katsotaan ensin aivan yksinkertaisia laskutoimituksia. Pluslasku. On merkki aloittaa kaikki laskutoimitukset. On 2 plus 3. Kirjoitetaan ja painetaan Enter ja Tulee vastaus. Vastaus on 5. Erotus, eli 2 miinus 3. Ei pidä kirjoittaa pelkästään 2 miinus 3. Se on nimittäin päivämäärän pikakirjoitusta. Vaan on merkillä, niin kuin jo sanoin, kaikki laskutoimitukset alkavat on-merkki eli yhtäsuuruusmerkki 2 miinus 3. Miinusmerkki on siis tavuviiva. Se on shiftin oikeanpuoleisen shiftin vasemmalla puolella tai sitten numeronäppäimisten yläkulmassa. Tulo on kertolasku. Kertomerkki on tähtimerkki, ja tähtimerkki on tässä Enterin vasemmalla puolella. On merkki 2 kertaa 3. Shiftiä ja heittomerkkiä kun painaa, niin tulee tähti eli kertomerkki. Heittomerkki on siis yksi viivainen täppä, mutta lainausmerkki on kaksi viivainen täppä. Lainausmerkin saa kakkosella Shift plus numero kaksi. Osamäärä on sitten sama kuin jakolasku. Kaksi jaettuna kolmella. Kahden ja kolmen osamäärä lasketaan näin on-merkki. Kaksi jaettuna kolmella. Se on siis kauttaviiva. seiska shift ja seitsemän on kauttaviiva potenssi on hattumerkillä. Potenssimerkki tulee hattumerkillä. Se on tuo, tuo kulma, ikään kuin kulmasulku ylös. Ja se on niin sanottu kuollut näppäin. Eli ensin kun painaa on merkki 2 ja potenssiin, eli shift ja hattunäppäin, Hattunäppäin on vasemmalla, enterin vasemmalla puolella. Ei tule vielä mitään, mutta sitten kun painaa välilyönti, eli spacebar englanniksi välilyönnin jälkeen tulee hattumerkki näkyviin. Sitten voi painaa kolmosen ja enterin. No, siinä oli yksinkertaisia laskutoimituksia. Neljäjuuri kakkosen voi laskea potenssi, potenssilaskutoimituksena, koska neljä juuri on sama kuin potenssiin puoli. Kaksi potenssiin 0,5. Yhtä suuruusmerkki 2 potenssiin 0,5. Mutta neljäjuuri on myös funktio Excelissä. Se on erityinen toiminta. Eli funktiot ovat monimutkaisia tai yksinkertaisia laskutoimitusten sarjoja. Ja se alkaa samalla tavalla on merkillä neljäjuuri on funktion nimi. Kirjoitetaan siis on-merkki ja neljäjuuri. Ja nyt kun on kirjoitettu neljäjuuri, niin tai muutama kirjan siitä alusta, niin riittää muutama kirjan sanasta, niin riittää kaksoisnapsauttaa tuota. Ja neljäjuuri kaksi. Nyt on argumentti kaksi. Funktiot tarvitsevat yleensä argumentteja, eli tietoa sulkujen sisään. juuri ja sulkujen sisällä juurrettava. Kuutiojuuri, sille ei ole omaa funktiota. Niin kuin huomataan, tässä on kaikenlaisia funktioita kyllä, mutta ei ole kuutiojuurta, joten me voimme käyttää tavallista laskutoimitusta. On 27 potenssiin, ja nyt kun on murtoluku, kuutiojuuri tarkoittaa potenssiin kolmas osa, niin täytyy laittaa murtoluku suluissa. Yksi jaettuna kolmella. Käänteistoimitus siis 3 potenssiin 3 on 27. Ja pi on sitten funktio myös. Monet vakiot ovat funktioita. Tämä pi on sellainen funktio, joka ei tarvitse argumenttia kaksoisnapsautetaan tuota funktiota ja painetaan Enter. Ei tarvitse edes täydentää loppusulkua. Siinä on piin likiarvo. Neperin luku on luonnollisen logaritmijärjestelmän kantaluku, ja se on eksponenttifunktio. Se voidaan, se on englanniksi exp, exp, mutta suomeksi sen funktion nimi on enemmän pidempi. Eksponentti. Ja tarvitaan vielä ykkönen, jotta saadaan tavallinen e. Jos siinä olisi kakkonen, niin se antaisi e-potenssiin kaksi luvun. Nyt jos me haluamme vain kahden numeron tarkkuudella nämä luvut. Shift pohjassa voidaan mennä ylöspäin nuolinappuloilla ja maalata eli valita solut. Ja sitten täällä numeroryhmässä aloitusvälilehdellä on lukumuotoilun pikavalikko. Tässä on luku. Ja luku oletusmuotoilu sisältää kaksi desimaalia, joten tässä nämä ylimääräiset nollat ovat mukana. Ja muista sitten vaan korkeintaan kaksi desimaalia, täsmälleen kaksi desimaalia esitetään. Mutta yleinen muotoilu shift-pohjassa ja nuol ja hiiren vasen nappula, sillä voi myös valita kätevästi niin yleinen on se, että näytetään riittävän monta desimaalia, niin paljon kuin mahtuu, jos tarpeen. No, siinä oli yksinkertaisimmat laskutoimitukset ja alkuperäistiedostosta voi katsoa tästä, mitä siellä, mitä siellä lukee, lukee tarkemmin. Voitte tehdä sen avulla nämä harjoitukset. Tämä on siis Excel Starter-versio tällä kertaa. Yleensä näissä opetusvideoissa käytetään Excelin ja muuten Officen täysversiota, mutta tällä kertaa tämä on Starter-versio, jossa on rajoituksia. Täällä on paljon vähemmän välilehtiä kuin täysversiossa. Ja mainoksia näytetään.